Thank you. heshiisay heshiiyey nasiib ayaad u yeelateen ruwaadda waxaa soo diyaariyey abwaan afguriye abwaan alay dirisi abwaan cismaan ceelaye iyo abwaan caws laxanada heesaha waxaa sameeyey nuur daalac iyo xasan waddo miisiga heesaha waxaa sameeyey sacadiyara sirta miisiga ininka la yidhaaho waxaa isku soo daba riday maaxiiso oo isna halkan hortayda caawa iga sasawiraya ayaa moogsoonta hoggaankayga qabsada hanskiin bara caawa ruwaayaddaa sidan iniigu matelayo amba sida loo soo bandhigayo xidiga ruwaayadda waa xasan bila dhambiil ayaa isaga ayaa nii sheegay magacuu ku matelayo wihiib baan ku matelayaa abakala goonee gaduwa gada guurkiyo waqtiga kala goonee gaduwa gada guurkiyo waqtiga allah ileh maka maxamed yuusuf xidigada ruwaayadda hormog gallad kuma qabee gaduwa gadii guurkii waqtigan gallad kuma qaben guurka duwagada haddaa iyaa gallad ku qaba hadduu ninkuna ku qaban gabadhuna ku qaban xidiga labada riwaayadda nuur daanac waxaan ku matelayaa warsame xidigta labaad riwaayadda shugri roble dirre marka u horeysa waad salaamantihiin marka labaad waxaan ku matelayaa waris marka saddexaadna maxaan ii qaadaa naftaa ka meel ku haya naftaa kaa maaratay miyaan meel ku haya eh, aan soo qabto odayga ruwaadda cabdiraxmaan bifto ninkii qosliyaaga weynaa caawo waxaan ku matalayaa cilmi loof cilmi loof ha u yeedho cismaan ceeleeye odayga ruwaadda o shuwawa shuwawa ha soo qabta hooyada ruwaadda mardiya siciid aan aan soo qabto farduusa fanaanada dhalinta yar ee maanta kooxda deegaan xumin fiican ka ciyaaraysa wacan wacan wankalaal baa qaba aan soo qabto hooyadii rawaada ruun matalayaa aamina aamuur aamuur ma dhammaada jacaylku carablo muuse cali dharaar دكتور دعكيير دكتور دعكيير أسوأ قبطة خضراء محمد خطر غور ذهب والله سنتي روحا كل متلا دقن أن دقن واي هاي أن عن سكين برو إن ماذا ميزي قنيتو ميا سعيد يرى أورقك أيو تميا صعب كينا بل صعب كدواني سي ما درو ديو أن واد ما سنتي cumarka jinko iyo sisifoonka codka dheere cumarka jinka waad mahadsan tahay xabad caana jabuuti aan kugu casuubo sacad yare ninka heesaa miusigooga sameeyey sacabka sacabka sacabka waad mahadsan tahay nabi daaha baaska liidka axmed yare ininka isna oorkaga u da'yar kooxda waad mahadsan farsamo yaqaanka maxamed cumar dhego oo isagu ininkii annaga iskaga maqashiiye yaasiin cawaale yaasiin yare oo isaguna la kaalkaaliyihiisa waxaan kaloo nu mahad celinaynaa farsamo yaqaanada saaliinka sida quruxda badanna annaka ininka isku kintoysaya lungo iyo idris idaylkiinba waxaad hoggaanka qabsatiin ruwaaddii la magac baxday yaa aniga waa waan kalaal waaban iloobay ay sidaa iyo daawasho waxa weeye qurbahan baas waxaadan shaqo ku lahayn baa lagu diraya wuxuu hawey ku qaban jiray baadi lagu dheriga karay maxay ku dar ka kale ku dar iyadii baa shaqa tegaysa aduu sii ilaali meesha ilaahu naga saar ma rag baa wax kaga jira waa ceeb caleyk iminka iminka waa ti ay lahayd waan dhoofeynaa kol hadday aan dhoofno jibuuti tegno terminate sheekadeeda halkaabay ku dhan tahay raggaasoo kuwii hawlo kale loo dili jiray sheri wi shari ma noo karaysa cuntadii maxaa wax kari ah, ah waa kari seed u karin dee inoomaad diyaarin balaag balaag dhadhami saan u sameeyey jus cajiib waa maalinta alaabtiina ma noo xidhxidhay alaabtii waa dee ma dhamaysay tigirhkii haa waan soo gooye diyaar haa diyaar habeen dambaan ku qorana haa jabuuti soconaynaa habeen dambe sagaalka waayahay jabuuti markaan tegno halkeen ku horreynayna horta ugu horreyn halkeen ku horreynayna xaafadiinii baan ku horreynayna oo halkee kale de de halkee kale oo kaana de xaafadeedii waan ku xijisina aa ah, waan ku xijisine saa baa inoo balana haa waa sidaa soo qaad hay alaabtoodna mara cuntaynaynaa maad iga erqaadid ama iga qabo waa hawlahaga anigu ushiga qaado waa isku dambaynay islaantiina kolba islaan baa adeer iska waran fiicanay eh. islaanti meeday way yaro maqan tahay xaggay qabatay asxaabta soo tagtay amina amuur ah, laa ilaaha illa allah amina amuur cilmi laaf maxaa ku helad la hinraagtay maxaa i heli lahaa oo i heli lahaa adduunyada ilaah adduunka wax jaaluuya aad ku arkaysaa meel walba wax jaaluuyaad ku arkaysaa yaa jaaluuyaad aragtay isheeg waxaa jaaluuya islaantana khadiija soo maada aye yaa sootiis laantii faadumo matala dee maadarkas habeenkiidiooda toddoba buulka kaa soo kaxaynayay een dhexdaysaysanay aan dariiqa soo marnay een dariiqa soo maran cilmi loof cilmi loofta ku hayay adaamin aamur aamin aamurtay haysay ayaantii ubay tiri waxay tirinaa maadarkaysa labada si isku haysa naca makhluuqnimada qajoon bay sheegtaa ku cadee baro ku cadeysa dhash dhash ilaahay dhash ma anaaba dee laga badayba feer jilibka iska miyaa dhagarowday xaggee u dhagaroobaya ma annaga wax kari karaynaba amina muurey eh. dadka ha nagu laynin ilaahay ka baq amina muur dadku hay daydaane eh. hallayn dadkaan ku leeyahay yar ma sheeka u wadays ah. waxaan ku nayaahe eh. habeenkii hore xalay saddexdii maxaad igu garaacaysa adaa ah, fasaxay ah, hore jaadka markaa laga soo kaco dadku meelahaas iska hore u naa qoladii ma iman oo ma imanayeen ma iman qoladii dee may imanin oo oh, kuma kulmay soo hadalla ilama soo hadladi kulama soo hadli waad iga soo horsan dagaal baan ku maqlan way daalanaayeenoo oh, hoteelka waa iska saxlan kaydhiyo wanigu hoteelka geeyey inay imika yimaadaan bay haydba ah, waxay ku maqan yihiin ma garanayay balde ugaas iminka lacagtiiyo wixiina loo soo diray haddeeto maafosh aa ah, dhacayde dee maxaa dhicilaa loof loof يشمل اوف لوف dee way isjecel dad istaan isku jecelayso iskuma jeclo dee haddayna isjecel yihiin waxayna yar maxaa goynaya illan waalid baan nahay ubadka waan dhalay dadku waxba isku soo diraa dee xubi marka la xubigu yuu bato bato bato galgacayl isqinta dhaafo naagtaa goynaysaad leedahay naam haaya bilowna inowga kulahay dee cilmilo aamin amuur waxaan ku idhi iyagaa yaqaana ilaahay mid khayr qabta ha ka dhige noo duceey midna xasuusnaata adigana mid aan qalbigeeda naga jeedin ilaahay ka dhig aamiin wakhtigu aakhira zaman cid dadku wax isjecel way yaryihiin ma garanaysaa idaacadda aynu shaqada laga yidhi ayaynu kaanal buruuskii aad ka socoteen labadiinuba ha odayaal baa i sheegay meel walba ha gaadho example ha noqonno iyagaa yaqaana dadkan ay jacaylku ka dhammaaday isheeyadan may isyagaa yaqaana iska daayo gabadha ilaale yay maqnaan baan kuuri haa fasaxo gabadho yay maqnaanin baan na waa kuwa waa kuwa waa maxay aab aabba waa hadiyad yaan kuu sida adiga haye ko ha isku iloobina ken ha waa maxay naga tan kalena waa intii aabanimo intii aabanimo intan waa intaydi de ilaahay dul badana ma transit baan noqonay wayna dhaafayaan wax walba bes aabbo khalaas nagu filan nagu filan aabbo way naga badan tahay adna hayo gacalkiiyo xigtada si ay noo elin afka ka jijib iyaguna kulley waxaa lagu odhan maxaydaan inankaagii baa qurbaan ka yimiday inankaagii baa yimidadku way badan doonaan aduu ku sheersheedhi aabbo waa ilaah mahadii horta ducada waad iga furatay aabba igahoo duco laba awrka weyn ubadiyo ayaan xag ilaah ka hela caydhiyo abaar allow idinka dayr jacayl iyo ubax ku aroos galow aamiin ducadaa maad noqonaysaa mise waad joogaysaa noqonaynaa abo haye waayo waqti ma haysano waxaan doonaynaa laakiin waxaa kaa iloobay abo inaan xaflad yaroo kooban samaysano si aan labada gacan ay isku dhex galaan isku bartaan oo isku bartaan haye kamarad ku yar duubno waa hadhow aan waa kaa aabbahay waa kaa ilaa dad cadaanan asxaabna adeer inaad joogtaan maa jeclaa waa maxay aabo aabba waa hadiyad yaan kuu sida adiga haye o ha isku iloobina ken hawaa maxay kalena waa intii aabbanimo intii aabbanimo intan waa intaydii de ilaahay dul badana ma transit baan noqonay wayna dhaafayaan wax o dhan bes aabbo khalaas nagu filan nagu filan aabbo way naga badan tahay adna hayo gacalkiiyo xigtada si ay noo elin afka ka jijibi iyaguna kulley waxaa lagu odhan maxaydaanay inankaagii baa qurbaan ka yimiday inankaagii baaabo way badan doonaan aduu ku sheersheedhi aabbo waa ilaah mahadii horta ducada waad iga furatay aabbo igahoo duco laba awrka weyn ubadiyo ayaan xag ilaah ka hela caydhiyo abaar allow idinka dayr jacayl iyo ubax ku aroos galow aamiin ducadaa maad noqonaysaa mise waad joogaysaa noqonaynaa abo haye waayo waqti ma haysano waxaan doonaynaa laakiin waxaa kaa iloobay abo inaan xaflad yaroo kooban samaysano si aan labada gacan ay isku dhex galaan isku bartaan oo isku bartaan haye kamarad ku yar duubno waa hadhow aan waa kaa aabahay dad cadaanan asxaabna adeer inaad joogtaan baan jeclay aabba inaad joogtaan baan jeclay baan wiila fadhidee ha noqona iska fadhi waayahay wax umaleyo waxaa ku weydiiyey anigu <laughs> wax kalema waxba hadalkuuma sii qodinaye dhar madisidi toob toob waan kuu sidaa oo dhag hooyo kaba yaroo sidanana waan sidaa kaba sidaaay hooyo koofiyad iyo waxyaaba noocaas gebi koofiyado macamuraada indhaha ayoyo shandadhan oo adigaan sidee ayo de waa fiicfiicantiin maawayo ayoyo gabadh yaroo fiican baad aad soconaysid gabadha maxaad waxba wax bala laba maana anaga yaan lagula yaabin xishoodo aad aabbo xilli maan ka dhiganaad balanta dula eh, isniintaba nabadgelyo iska soo adeer aabbo salaamada garabkiina waan wada joognaa

qalbi waan ku daba joogay maad arkayni maad maqlayse ha bilaay maad maqlay may may may waan jiifo waxaaba ku soo toosay hadalkaagii een horta warisay dhageyso dawowey jacaylku hadduu helo dadkiisee markii aan danta eegay een daryeelkaaga ka faashay darajadiisa adaa leh haddii aad u dadaalino danta qoyskana dhowrin doog ma soo bixiyeena dibloomkiisa adaa leh maya gadaan ma qaadi karaye may waa dusha saaro maya madiga dee sidee dhintay laxaadkay dhuux kulaaxdama tahay lukay laxaadkay dhuux kulaaxdama waxa tahay lukay laxaadkay dhuux kulaaxdama malinaya anigoon ladayn lacabtaa hurdada soortana liqay soortana liqay luqyada wadahadhiga lalinaya lacabtaa ano aan ladayn hurdada soortana liqay soortana liqay labadeenna ruux waxaynu nahay hilibkiyo lafaha isku wada lamaan labadeenan ruux badan waxaynu nahay hilibkiyo lafaha isku wada lamaan waxaad tahay lugtay laxaadkaydhu kulaacdamaad waxaad tahay lugtay laxaadkaydhu kulaacdamaad tahay lukay laxaad kaydhu kulaacdamaan waxaad tahay lukay laxaad kaydhu kulaacdamaan naxariistaada soo dhowayntaada furfurnaantaada waxaan kugu miisaamaan garan waayaaba anigoo markaan saa kuu eego een hadalladaada u fiirsado een saad u dhaqmaysid u fiirsado dee maba meelaan iska soo qaadaba ma garto hooyo dharkeenna dawadiisa waa maxay wasakdan iyo waxan hooyo waan fiiqoo waan hagaajiyey naayaa ma fooldhaqata yaa la nooran xagga hore iyo xagga daba baaqalka waa inaad ka fiiqda waan fiiqoon hagaajiy idhegayso caawa waan ku dardaarayaaye ina yahay warguud galabta aan ku siiye hooyoy guddoon marxaba geesigaad jeclayd guulluhu ku siiye gaari dhiiran iyo gabadh heeganoo laga go'ay ahaw waxa uu gocani gooriya ayaan gabadh yahay ninkaagu gacaloogow nacas guuxdo oo gogosha aan ka kicin raggu kuma galee hadal guba ka eeg waanada garwaaqsoo iska eeg gafiyo gadoloolada hooy hooyay gacalo abaalkaa ma gudo geesigay qaba anoon gaasirayn sidii gabanaan dhalay goshay inaan ku sido garmiyay hayn dawlo waasaan kugu jeclahay anu doqonnimo kuguma dhalin anugu sidaabaan adiga ay arkaya hadduu ninkaasi dabeecad xun yahay iyo hadduu dabeecad wanaagsan yahay hadduu kulul yahay iyo hadduu qabow yahay aqalkeeni buu joogaa ma waxba kama odhan kartid imikana qadadii waan soo kala guro waa taa halkaan dhigay labadii aqaarada jaadkiina waan usoo qaaday waan garab dhigay salaadaan tegayaa waan soo noqsa deg deg deg deg baanu imanaya biyo qabow u dhur qadada sii jaadka sii waayahay hooyo waanugoglayaaan kaloo ka shaqeeya waan ku ridayba hooyo waar bal soo gal horta bal ah. waa soo daaleysaba shari waad raagtay maxaad ku raagtay maxaa made meel cidna uma maqnay ceelo uma qodnay sidaa uman magaalada rubad qaadaya maahan biiroon baan galayaa midun baan ka baxayaa midun baa layga mm. celinayaa midun baan ku nasanayaa eh, bal qadadii iga soo guro soo qadadii waa diyaar biyo igu shub biyo biyihii waan kugu shubay igu shubtay qadadiina waan kuu keenay allah i sharaf horta kaale kaale allah i sharafakum horta waan maydhanayaa markaas intaa bad qadad sii dhigan hayaye hore soo maydho sidaa ayaan lahaye nafaqa muuto mar hore soo maydho warda inoo sheeg maxaa kugu dhacay maxay sidani biyo aad karisay karisay oo faxay baad baaldiga iigu shubtay oo barafaad ku riday jirhkiiba silaadee keel biyeesh waa maxay biyeeshkaad ii dhigtay xabiibi baashka dhaliisha markaan gaar u baxno yaad ii balballaadhinaye intaan baal isku taagin beedka waalidka joogna hoos inoogu dhigbow beydka waalidka joogna buuqa hoos baan u dhigayaa xagga biyahadiga qaboojiya bal qadadiisi waa diyaar qada adduunyada ilaahay adduunyada aamus bale ma nin qof nin idiloo gubtay ba aamusa oo jirhkii basay basay basay basay uu bislaaday bislaaday uu karsamay karsamay uu bubowsoontahay dhogortii ka daadatay adduunka ilaahay alla sidaan u kariyo macaanka waad yaabaysaa gacantii baa idaashay basaan u walaaqayo ah, mm. waar ku tuuroo bal maad bilowday cishadii alla keenaba carool baad karisiine macar waa aqalkiinu caykan waa maxay sheegi adinka ilaahay saboolka caadka isgeeya ee kibir caashaa la taaga casiiskan ma jeclee cadaab buu ku ridaaye maxaad ceeshka u diidi macuud baad la baxday cuud lama bixina bal islaasa cara bal jaadkeena si tariiqada maanta maahayn waxbaad ka sheegi koley waa laba musmar ilaahay belakii na waxaan ku idhi wayba ka dartay ka dartay ka dartay ka dartay cajabey cajab naama anigoo caroosoo mijiis aana tagayo oo way kala isku cishaan yar yar aan ku cuna waa ibaaro la yaab loo waa cishadii alla keenab wax kalaad aragtahay ridiinii caddaysii iyadaa caana ku yeeran wajigu war miyaan garanayaa hadda yar yarkan iyo waxaad sheegaysa majaal baan anigu garanayaa waa waxay hooya kuu dhigtay ma iska cuntidaa war adigaa yaqaane waxaan ku ii ma iska cuntidaa jaadka macnada igu caayaa doonaysaa nacam ninkaydii leeg islaamtii sodohodiya ay sharashaariga tahay mawsuun tahay balla yar yar buu majliska la yimaadaa baad ila doonaysa magaalada waaweynka cunaysa iyo wasaaniga labaya ma laba findhiil baan kubaa ku fidhiisha halkaan kugu wado hoos baad uga dhacdee waan iska seexanay qof hadduu doonayo waa bisba alla xaaja cuslaa tala ciirta xumaa aqli gaamguusanaa muxuu ceeb ku muquurtay anna ciili waraabshay na waa maxay cuntada la rogay bisalaa isla maray hooyo hojaadkana maxaa ku dhacay ribaa madaxa goysay warwaray warwar <laughs> mastuuray soo dhawow warkiina waan maqlaye wuxuu wiilku ka booday afkaa soo mari maayo hooyo ma aabbahay baa ku masruufaad mar kasta aad ku tidhaayo midhkaasuu ka cadhooday maya hooyo oo haddaama meeli geesaad ku tidhaa maya hooyo dee raggu midho u qaadan sariirtaa u mug weyne maxaalaad maronteen mijiya caloosha madaxaan karsanuu kama sheeqsanayaa hooyo mijiya caloosha madaxaan karsanuu ka mishiiqsanayaa mijiya caloosha madaxaan karsanuu ka mishiiqsanayaa hooyo shuuf calaa ambasiil oo siduu uga mashiiqsan ma miil buu noo dhiibtay annaga saloobaarka tiye naa waxaan bilaa dabeecadda xaggeed nagaga keentay waxaani muxuu ahaa dee muxuu ahaa dee oo iminka jaadkana isagaa googooy ha wuxuu yidhi yaryarka aan ku mirqaaminba Oh, oo maanta waa beriscaanoole maxaad uga odhan weyda mijiya dee maba cunuu yidhi cuntadan hooyo mijiya caloolba maha maxaad uga odhan weyda saxibkan ugogoyn odaya yaan siinayaaye waxaad yeli adduunyada ilaahay nooc kastaaba wuu kuu iman gabadh wiilkuuma noqota wiil bay kuu keentaa baa leeyi ya o oh, berin ha ku noqdee waxaad usoo qaaddaa laba wastaane cashagaaba uga soo qaad hay hooy berina ha ku noqdee berisanaama calsha xamnasaide adduunyada ilaah laba usoo door si fiican ugu soo door ya kolley anun bay raacday quruxde allayla jalaqsanideeda jalaqsanideydaa bay raacday waxaan ku yidhi soo eh. lama fiicna Ha? Ha. Aawa ah, dhukuaad buu u ululayahay. Bal faraan dufanka iska masaxay. U kaadiyo waxaan kuli dufanada daani lamaad sugayne. Eh. Dhuk halkan ayaa loo goglay. Halkee? maqsinkan dee yar ee aan ku nafisahayay ayaa eh, loo goglay. Inankaa loo goglay. waxaan ku idhi dee biyo qabow iyo barafan xaafadda ku arki jirin baa ku jira iyaa loo dhigdhigay inankaa loo dhigay loo dhigay ah. Ah u mutayste oo la soo baxay waxaan ku idhi makhadadahan xaafadayda ma ooli jirin ambaha saatee qalkoogii anigu xaafadayda kuma arki jirin ayakan ayaa loo diyaariyey ha maanta makhadadeenigi waan ka rogno ina kaanjaarka uga soo qaaday in laga rogo ula soo baxay laan waa loo rogaya jaadkan ayaa loo dalbanayay ma jaadka ha ma aniga uun dee reer kaga mas-uula soomaaliga ma inankaan maalmahan qayilinoo xaraarad darteed madluumo ismaandhaafeen yartiyo sidaasaan uugu diray dhowr mijood ah, <laughs> eh, waxa weeyaan ah, wiilo soo baxay oo waxaan waxuu mutaystay in loo dardaro waa iska waajib koowdhe waxaan ku idhi unsigii foosha xumaabay ku rida uf haye anaa ka yara jadiidkaa ku riday hadalka hadalka ha ka jiro haye haye waxaan ku uri su-aal baan ku weydiinayaa waaya haddaan meel quxoon gogosho inankaa mudan baa tidhi haddii wax maqadadaysii ku dhahda inankaa mudan baa tidhi haddaad shaah macaan karaysina de inankaa mudan baa tidhi dee ninku sawka imulgiyey malahayga ila gudbinaya haddeen naa waxaan ku weydiiyey reerkani ayaa ka oday oo ka mas-uula adiga iyo gabadhaba iyo isagaba anaa ka mas-uul ahaay ma anigiibaa iga mas-uul yahay isagiiy wax walba iga horreynaya ee adigoonan masayrin adigoonan masayrin macnaa kaa daahan weli eh? meel gaariyo gurigayna gee inamari sariirtaan ku dul sheekaysanaynaaye waxaan ku waan sariirta waan ku sheekaysanaynaay waxaan ku idhi weligaabaad maleegaysa shirqool waa waxaad maanta arkayn baa berri muuqani doonee waa inoo muddo dhow wixii adu aad qaban lahayd baan anuu qabanaya weliba ila waa waxaad aduu qaban lahayd waxaan anuu qabanaya digaagadan dib u doonay ma ahayn tarbiyada ilaali dhaqanka ilaali waxaad u diraysa ninkaasi qalad weyn ee soo ninku shoomeer sagaal iyo konton habeen buu sagaal iyo konton habeen buu aniga kaniifka igu kaniifka ka geli isagii uu ku jiraayay وهذا الماء فينا فقد تلهار بنا وقست العادرينا أخيسنا يا رباني diyaaradii swiis ka imanaysa miyay fadhiisatay yah ilaah igu ninkii kulolaya xagaaga ahaa ilaah igu keenine gabadhii baa imanayse ilaah igu bisinkiiy qur-aanka war ma barjaynaya kaalay maxaa ku keenay aaba dhuk walaahay ma timid maanta imanaysasawadkawalaashaa iska daaye ooridaad qabta iyo ummaddii aad la joogtiyo aqalkii ka waran ee aabbay maba doodoonaysiinan ooridaan qaba iyo odaygaan la joogay aqalkii idaylaba ambaargoobaa laygu hayaa oo maxaa dhacay aabbo waxaan ab iyo isirkeenba cunaynbay oon ay iga dhigaanoo misho ay kariyeen iyo maraq ay ku dareen iyo waxaan garan waayey cisho kasta un yidhaa ambaarigo totaalba la hey ma mijo iyo calool baa lagu siiyey mijo iyo calool ah, waxa maad igu soo korisay baan ka awow ka awow ka awow ka awow ka awow ka awow ka awow ka awow abkayga ma cunin calool iyo mijo waana la yaqaana maad u sheegtay odaygan ah. odaygan maad u sheegtay gacalkee laakiin aabheed eh. waxaan ku idhi eh anigoo waaliyo ah adigoo wankalaal xagaaya wiilka aad u dhali doonto muxuu noqon doonaa waraf buu noqonaya inaa lilah wainaa raajiun waxaan ku idhi aab waxaad yeeshaa iska socoorado maxagee soconaya dhabankan kula qaadaya maya odaygi lacag buu dhinku waaba manee waxa lagu leeyahay lacag buu leeyahay yaa waxaa kuu sheegay aabo telefoonka yala ii sheegtay aabo waraabay wixii joorayna aabo ma kabiinadaad tirisaa kabiinadaan cishaa kasta kala hadlaa haddaba aamus gacal baa imanaya xagga soo joogta aamus aabbo ha hadli waata walaashay war siidaa dadkuu daalay inaa lilah wa aabo aabo aabo aabo aabo aabo aabo nabad soo ma ah aabo waa nabada ma fiicantihi alxamdulilah aabo waa nabad weeyaan aabba waa kan inankiine inankee dee inankii aan isa soo meersanay dibadda gacalkii waa inankii wihiibba haa waa kan wihiib soo dhawow gacal gacal wihiib isbarta wihiibow baba ayir ayir ayir ayir odaygaagii ba way garanaynaan walaalanahay annaga soo laga wanaagsa gacalow gacalow salaan ah. guud tu kalaa nigu gacshay waxaan yar ka cudur daaranayaa eh, haye geesigiina idhalow galladsow lama sheegin aaba gallad baanu sheeg geeddi aad u fogyo gelib baan soo soconnay inkastoon warka guud anii soo gudbinaynay gedda maanta na keentayna wihiib baa kuu gudbinaya ee dhegayso si fiican war wihiiba ugu waran aabbahay war naga aamus Yes, yes, yes, in the problem. wariyaaku barayeestiyo waan ah, gaarayaa gaalow waxa weeye af soomaaliga waa igu yar gabaabsi ma garatay haddii aan wax qaldo waa iga raalli ahaanaysaa aabba waxba ma ahayna soco anigiioo gabadhan xaajo aanu gorfaynay aroos aanu ku heshiinay siaad hore u maqashayba oo xafladdaasi waxay ka dhacday qurbaha haddana waxaan soo doonanay duco si aad noogu ducaysiin waa yarad gobeed waa kaa gudoomay hadda wax isbeesa ma hayo laakiin wax isbeesa ma hayo laakiin jeeg american hasita meeshaad doontaad kaga qaadan kartaa adduunyada meeshaad doonto haddaad doonta xaraad baad kaga qaadan two hundred thousand waa laba boqol laba boqol oo kun aabbahay laba boqol oo kun war naga aamus ma qabanba refereedkiisi waa toddoba iyo toban kun ya war waxaan xagaaga ayaa naga qabtay war naga aamus waba kuma soo dhaafaysa war adaan kuu urnaga oday wala surwaale wala surwaal gebigiisaba He's a madman. What's the problem? What's the problem? Wait me a minute. Hooyadii axadaa la odhan jiray. Hooyadii sooma waxay weydiinaysa. Hooyadii kuma weydiinayn. Waa gacan xigtadii. Geesi baa yaqaan. Aan waxaan doonayn inaan xaflad yar oo kooban samaysano si aan asxaabteedii hore kuwii dambe intaba uga soo qayb galaan labada gacal ay isku arkaan oo maad aragtaan ay gacalow kamaradaha xaggaa uga daawano dad caddaana ah, asxaabtayada ah wixii intaa dhaafsanna waxaa kuu sheegaysa xaajiyadeeda waxaan idhi aabo laba garoo shawacan oo aqoon lagu gardaadsiyo waxaad tihiin gob suuban haa anna gaar ahaan wixii iiga gurnaa galabtaad iga furateen ducaan ii guntae ballaadhsada gacmaha guulaysta weligiin amiin dega guric nimco ah gacalkiiyo xigaaluhu u gudboon yihiin ruuxii galaba ku gaajo baxo uu ku gaajo baxo nabadgala dhammaantiin guul baa hortiinna gadaashiinna waa khayr asaagiinna guud mara gayaankaan isfurine awlaad aan gebino diinta u gargaarto diinta u gargaarto abaalkiina guda guuluhuna sii nabadgala dhammaantiin waa sidaa aab warkiinana waa ah. iska daa wakaanana wahaynaa roblemkiisa waan maqlay telefoon iyo hadday tahayba rabshad qoys ayaa haysata waxna waan ka qaban doonaa waana dhoofin doonaa trasa mil adaa faransiiska ugu hadana waan sii socdaa anoo hawl kala leehay dad iyo waxbaa sugaya waayahay nabadgelyo gabadhaan ila sii joogtay aabbo maxaa ku dhacay walaalo muyar kululaaday walaalo garan maaye wax imika geli ma guurkiibuu ka qaadayba waalli waan u dhiso reer kale oo maaragtay oday baan uga dhis ilaa ambaargool la igu hayaa adna igu daawanaysaa war waxaa anaa ka dambeeye eh waxaad yeeshaa aamus maxaa helo waa maxaa ka haysta xagga mehelina reerkii gacalku la fadhiyaa aqal baa la siiyey oorina uu ku qabaa cuntadiina halkaabaa lagu siiyaay ka yaab afqabri baa kaa dambeeya ninkayga ambaar war maanaa bar kaa qaatay dee dee maxaad aqalka maad waa dayriyaysay war iga aamu ilaahay ma taqaani inaa lilah waina raajicuun waxaan ku ohi adna dee waan ku sugayn waan ku sugaynayoo waxaan lahayn kol uun ilaahu no miyay naga soo gaadha waxaan haysta dhibaatadaa aabbo aabbo dalka saan uga dhoofee tacliinta aad iigu dirtayba dadaalkaagii ma khasaarin dardaarankaagina ma iloobin waan kugu ogaa ee deeqdii aan kuusoo gudbinayay ma ku diirsatay aabbo waan ku diirsaday aabee laakiin hanfiga ambaa idaliijay oo damyiga siiy isagana waan ka saaraynaa hanfiga iminka waan markaan noqonaya waan sii kaxaynayaa fiisaagaan u samaynayaa xaggaab iska jooga imisaad joogay aabbo toddobaad oo waxaan doonayaa xaflad yar inaan samaysto aabbo marxaba dee ducaan soo doontay ducadii waad iga badisay inaaba qaadi kari waayaaba ka baqayaaba arooskiinan aabbo duldhigay tukalana aroskiiaadulhigaabhaynamarnamar aabba shandadii maxaa qaatay aabba shandadii wuula boodeen aabada ina kaagin baa kuu qaadee ina mari tanba tanba waa kuu hayaa ina mari socday hedmaha de uu kuu sii qaadan ma ina ma waa kalaal xagaa ha yiqdiisaa kasii maqlaya halkaa waxbaa yiq lahaa aabba waxaan mu odhanay namari in aamina amuur in xafladda malaa inaga caawo usoo horreynay deg deg baad jaadkii iiga tuftay dhaqsoo dhaq shantiiba waad labisnayd adigu dee soo farxadii sabama waxaan u labisnay dee ma shanta meel la tagaa maya shanta maa in anagu diyaar kusii noqonay ahayd meesha oon sii joogsano odaygii kale dhalay gabadhana xagu maray hay dee mu iman baan u maleeyay odaygii bilaa barta odaygii bilaa barta bagaashka halku maray hay ha dharku way qurux badan yihiin ma naag haya iska koofiyadda saa u sidataa dee siday u sidatay baan u sitay dere ciyaalkii yaraaye maaha dee ciyaadkii ilaa raabarin tahay umaday kaatasidaa wuxuu dhahaa minkaad u egtahay qof yar kuu kalifi qof weyn baa tahay waxaan amina amuur اسمع ايه كريني عليكم السلام السلام عليكم قعلو اسكا ورن خير يا بركه نمعد نمعد الحمد لله قبل دايدوتين ها همود العيار انا كيغا كتر waxaan dee isku ogaanaynaa waa kaa awlaadii wanakaa isku dhisnay dee afrikana ina lagu raagana ma aha toddobaad ba joogana way noqonayaan dee gabadhaydu meel weyn bay igaga toosnayd dee waxaan ku leeyahay rag waaweynna waa nahay haa ogaada waxaan ku ama meel weyn anagu kaay kaayagu meel yarna kagama toosnayn waa run annagaba meel weyn ku naga toosna haa de makaayaga dhuma laga helay gabadhade inay de isku raagaan maaragtay ilaahay khayra siiyo haya haminaay waa bertir ber weyn waxaan soo galbinay inakii gabadhuna way soo socotaa ammaan iyo erey wanaagsan arosa kusoo dhaweeya baad iyo ubax qurxoon arooska kusoo dhaweeyo dhaqankeenna isir kale aroos kusoo dhaweeyo asluub iyo erey goobeed arooska kusoo dhaweeya in ubaxiyo ayaan ku aroos kalo anigiyo ugaasa amuur kollay nama dhaafinaysaane sida u dhadhadhaweeya u dhadhaweeya sidii leyle iyo qaysa midkiin isku haysta ma horaa tidhi aroos laguma raago lagamana raago markuu maqal yeeshay hadaan ila xidhka ugu samaynay amaro abshir dhoxa nahano asxaabtii rasuulka sidoodii laba ehelo laba ehelo khayranahano jacaylkii isaaminku keenay ku agaasimaynay haqdhawrku ubaxiyo markuu midha bixiyey haddaan aqalgalkiisa ka yeelay jacaylkii isaamin ku keenay ku agaasimaynay haqdhowrku ubaxiyo markuu midho bixiyey haddaana qalgalkiisa ka yeelay ambadii rugti ehelkeenna ilaaheenna waa mahadiye ambadii rugti ehelkeenna ilaaheenna waa mahadiye abshirno xaqayga ilaali annakaagu waygu ammano abshirno xaqayga ilaali annakaagu waygu ammano ambadii rugtii ehelkeenna ilaaheenna waa mahadiye ambadii rugtii ehelkeenna ilaaheenna waa mahadiye abshirno xaqayga ilaali annakaagu waygu ammano abshirno xaqayga ilaali dadkaagu waygu ammano asxaabtii rasuulka sidoodii laba ehelu qayrana hanuun asxaabtii rasuulka sidoodii laba ehelu laba ehelu qayrana hanuun asxaabtii rasuulka sidoodii alla jacayl aawadii dartii ax ah baan odhan gaadhay ugubtaan xushaay laba igu ogow aqliga aqligaygiiyo aqoontayda inaan adig kuugu talin oon eegin marnaba dhan kale cid kaloon eegay haddeed ma jirto anna laba igu ogow aqoontaydii iyo ayaankayga inaan kuu hibaynoon marnaba kaa hor imin sidee inankayga loo siin calool ileelatiisuu qabaa waar maba geyna annaku caloosha waa laska kawad dadka oo dhan baa wada yaqaana niyi iyo magaalaba waa la yaqaana annaka reerka yaga lama siiyo calool mijo lama siiyo waxaa waa naga mamnuuc waxaan sabiib iyo buftaag iyo shawaarimo iyo dacwadaha oo dhammaan yaan naku weerki duulaah waayahay qofku badda ciyaari jiray muruqyadii baddan ciyaari jiray السلام عليكم ورحمة الله وبركاته miskiid baad joogtaa sanay baan uga boodnay salandaaqoo idhagayso inankaagu soortii buu rogayaa subaxii kaag buu dalbadaa duhurkiina suqaar habeenkiina sabiibe sidaa miyaad ku ogayd dee maad sameeremiisuga doonta oo si barmeesheega sabiibka iibiye wa arrinta uu barada adigoo beedkaaga u iman ninka sii baktiyaya bilic baa ku agaayo oo bildaantii ma jirtee boqolkiisa ay sii war miyaad waalan tahay maxaad igula hadlaysaa miyaanad qof bini aadan ahoo sodogyaynun xil baynu isku leenahay miyaana qof bila afkar tahay arrin baan kugu imaan ka odayaynaa ku idhiya waa sidii waxbuu iga rogay cuntuu rogay miyuu koodadka kugu dhifta weliba sideedu siin calool ma dhulkaa sabiib laga wa jinbu isku bedelay ninkiisu ku bini-aadan ahaayan gabar sasiinay waryaahe waryaahe firiid biyaangiriyeeya balaagii ordeefa isbufteegsaniya esbageedi la shiilay ambilis la daseer indal cuntaday dejisaay war maxaa kaaga bahay ninka haysta barwaaqi ee muftiga ku casheeya bilcantuu jeclaada baydkiisuu la tagaaye waxa buuf la haysi iyadaa i badaya maadigaa barjadoona maadigaa barjadoona war maa qaar baad ii qaaday weliba inankayga inantaada qaba oo ma orgi baad iga karaysa oo ri iga karaysa seed ila hadlaysaa kolkay aqalkayga sida u hormarmeeraysay waan kalaal xagaayo adeer waa maxaa dooni waan kalaal baan adeer dooni naa maxaad ka dooni dee waxaan doonayaa maaragtay inaan isla baxno xaggeed ula bixi cirka lagula baxiyey maya waan isla haysanaa xaggeed ka haysataa soo tii u waashay habeenkii aan ka seexan waayey rabadaan oo dhan baan ka gam'i waayey war ma ninka aada bahdisheen yaa ninka aada bahdisheen beriis caanale iyo beriis caanale iyo basho aad u walaaqdeen luxux baaridi bari aad ugu dartay ee beedkaagii fadhiya ee bilantaada qaba yaa miyaad baadil ku sheegtay ba'anaa hadalkaagu ina uu ku budeeyuu gabadhaada ku biirshuw uu sodohdana ku barkiyo hadduu ku barkiyo miyaad baani lahayd halkan kaalay miyaad ila baani lahayd ani waxaa ku iminka anigu waxaan ku idhi nin odayaa kugu ogaa si odaynimaan kuula hadlay arrintii aan dhammaynaan ku idhi wajaqa kalaad gashay orgi iyo rimaahay waxaan kala kiraysannay ubad baan isku hebinoo iskuu ducaysannay dhaqan iyo diin iyo isri intaa u leenahay haddii aan maaragtaay aad waalan tahay anna waan waalanahay waryaa anuma mijasiibaan inanka ku mise caloolsi mamijasiiban kaa idhi mise caloolsii anuma mijiya calolsi inankaa kaagi ha dhutiskaad ka faa'iidaysanaysaa markaad aragtay inaan dhutiyaayo war ukaadi horta bal ukaadi horta war haswaalin de waryaa hayna waalin war waxaa ku uri arrinta goormaan galla arrinta hor arrinta isku arrinta galla arrinta arrinta aan dhamayno ha waa may ya waa may war isdiyaari arrinta goormaan galla ariyay ukaadi war anugu waan soomanahay shuwaalkii baan soomanahay nin islaanaan ahay haddaba dagaalka dib inoogu dhiw intaan afdurahay war odaga war adeede ma anigaa kaa cabsoonaya haddaan kibisa kaa dhigi waayo maanaa kaa cabsoonaya haddaan dhigi haddaad ilaahay maanta dhagar buu iga badbaadiyey haddaad iga soo gaadhin meelkiisaa la qaadi lahaa alxamdulillah ilahay naganaga badbaadiyo umahaddah u yar banaade war maxaa idin ku dhacay horta meesha bugus baan ka socdo banaade adeer waa dagaal dad waaweyn waa dagaal siya yar weeyaan adeerkani maxaa dhacay waxa weeyaan adeer ka sudaade ninkaa muruqa weege suwaalaya ayaan adeerkaday gabadh waaba daashee bal sug may aniga ah, waa ku arkayaa nafta waaba istahaysaan joog joog haye gabadh aana anugu dhalay ayaa wiil u dhalay anu dhisay caruurtiibaa dee waa sida caada isla isdiidayo arrintiibaa yar xumaatay sidii cawal bay ahaan jirtay baan ugu imid doon war carruurtii way isfahmi weyday daa ninka aabbaha ka ahayd waad nooshahay anna inanta aabaka arrintaa ka odayayno aan dhammaynaan idhi dee ninkaasi wuu igu soo gariyo dagaal waa ka qaaday anna gacanta iga dhici gaadhay maanta dhagar ilaahay iga badbaadiyey adeer waad mahadsan tahay dhagara sheega isma jirto adig baxsanaymaeelo u yar bannay adeer wax adna adna maxaa ku haya adeero waa runtiisa waa runtiiba inankayga iyo inantiisa qaba way dhibtay way dhibtay oo habeen kasta saa igu wareegayso rabadaankiiba yacni soonkaygibaa khalkhal galay kowdhe xagee joogtaa waan u dhisay inankii baan siiyey isagaa inankii haya anu ma shaqeeyo ha isaga weliba inankii hayado haya anu ma shaqeeyaan ku idhi inankayguna ma shaqeeyo dee waan u dhisay kowdhe aqalkiisuu fadhiya maqsin buu siiyey oo telefishoonna uu dhigay kowdhe adeer maalin buu calool u kariyey maalin faxfax buu siiyey maalin buu deenuu siiyey oo bari buu ugu daray maxaq ba adeer oo waxaas waa fitamigi dhanaaye fitamige adeer adaaba la jira u bannee wareedhe war bal duqan eega dushaay caddaatay dabubta ku hadlaay adeer ma dabayl baa ku siday adeer manaa duqa ma dabayl baa ku siday ma dayaxaad ka timid mooyaane dunida xaggeed ka soo gashay aduba qolo soo socotaad hordhac u tahay adu adeer ma borokireer baa tahay adu dee maya ninkani sidii dhaqankiibuu kugu yimid oo waxaanaa jiruu ku yidhi maxaa dhacay dee maxaa dhacay waa seel calo loogu karinayo mijo surwaal gaaban baan u soo xidhayaae sii soco adu isaga sii ninka madaxa cambashoo gale waad igu dayngarnooma sheegaysid kii gardarooma sheegaysid ali u cabsuday oo u cabsuday au cabsuday waxaan oo alaaba seen iminka kale odhan intaydii waa madaa fudulaayahee dadkani waa maxay alaab badanaa qaad kiilooyi qaad maxay dirnaanfaad qaad shiidad qaad xinno qaad ma waxaa maa ka shaqeeya waa kana ilaa maalintaan imidoon bay alaabun isaa igu soo socota oo shandada is alo alo ay warmor warmoogba ha ha warmoog waa tuma ii waruna waa degane ha degan waran nabade ma fiican tahay nahaye maxaa kuu soconaysaa habeen dambe haddii alla idhaa ah. habeen dambe ha waxaan kuu dhiibayaa saddex kortoon oo alaaba gabdhihii halkaa joogaan walaala ahayn saddex kartoona ha kartoon waxaa ku jira walal maadigadaysi saddex kartoonna ma qaad naade horta na dhegayso kartoon waxaa ku jira shiidad yararya googarado lastiiga kartoonna waxaa ku jira xinno yar iyo darnoofaad yar iyo diyaana iyo kartoonna waxaa ku jira duruuci roygalaana iyo shalmadahoogi wixii doonibaa ha ku jire alaabtu waa igu badan tahee calaa kulli xaal waa soddon kiilooba gebigoogu soddona oo dawaaba nool iseh oo kolkii adi lagu soo qaadaya maxaad ahayd ma soddon kartoon baa la ii soo qaadaya ma ii qaadaysaa mise ima qaadaysaa adalkoo gaaban waan kuu qaadaya alaabta soo kala yareeyoo ii keen na waxba ma kala yaraynaya waxba kala qaad qaadaya ma qaadi walaal bal waan kuu qaadaya ii keen haye berri dhibaataabana haysata waa maxay berri baan kuu keenay haddaa la idha hay salaam hay salaam qasabaaba ku gura alaabta laleeya dadkii sidan masiba iska badaa kii horta saaka suu u buxuu ku maqan yahay hambuuba hawshii dhinac ka sii galay hambuuba hawshii sii diyaariyay alaabtii halkuu mara horta kiib durdaba ma afrikaanka shaqadii ragga afrika waa isla sheekaysanaysaa maanta dee waxaan iskula sii sheekaysanayaa saw miyaanan hawl saaka ku kala teginoo inaad hawl sii qabataan doonaya aan ku warramo khayr baa soo kordhay sheer bishaarad dhuxliyo dan baa soo kordhay waa deeqa lee deganaan bal u sheeg horta dalka oon ka shaqeeyo doctoor baa lay magacaabay doobkiina waa iska daayay dawo maaha waxaasiyo danaheenna ka raac doodu maaha sidaase daacad weeye warkaygu damacuuka hodaay baldeliili daliili warkaaga waayahay dabuubteeda dhegayso marwaa cajiiba no problem iyo daalun mooye daara dhaxan iyo duuye doorsan maayo dalkaygan duuri maayo dibu noqoshana dooni maayo duni shishe ku doorsan maayo dalkaygan doori maayo meeluu dadkii delagma hulumo asluubta dayacana u doobine halkaan degniyo ila gara danto dalka ila jooga halkaan degniyo ila gara danto dalka ila jooga meeluu dadkii dalgmoolumo asluubta dayacana u doobine

joognay dadal wacaniyo dalxiis mooyine wax duran qabadaayinama idin heshiisay heshiiyey nasiib ayaad u yeelateen ruwaadda waxaa soo diyaariyey abwaan afguriye abwaan alay dirisi abwaan cismaan ceelaye iyo abwaan caws laxanada heesaha waxaa sameeyey nuur daalac iyo xasan waddo miisiga heesaha waxaa sameeyey sacadyara sirta miisiga ininkan la yidhaaho waxaa isku soo daba riday maaxiisow oo isna halkan hortayda caawa iga sasawiraya ayaa moogsoonta hoggaankayga qabsada hanskiin bara caawa ruwaayadda sidan iniigu matelayo amba sida loo soo bandhigayo een xiddigga ruwaayadda waa xasan bilo dhambiil ayaa isaga ayaa nii sheegay magacuu ku matelayo wihiib baan ku matelayaa abakala goone gaduwa gadaab guurkiyo waqtiga haba kala goone gaduwa gadaa guurkiyo waqtiga allah maka maxamed yuusuf xiddigada ruwaayadda waxaan ku matelayaa warmoog galabkuma qabeega duwaagadi guurkii waktigan gallad kuma qaban guurka duwagada haddaa yaa gallad ku qaba hadduu ninkuna ku qaban gabadhuna ku qaban xidiga labaad ruwaayadda nuur daanac waxaan ku matalaya warsame xidigta labaad ruwaayadda shugri roobla dirre marka u horeysa waad salaamantihiin marka labaad waxaan ku matalayaa waris marka saddexaadna maxaa nii qaadan naftaa kaa maarantay yaan meel ku hayaa naftaa miyaan meel ku hayaa eh, aan soo qabto odayga ruwaadda cabdiraxmaan biftow ninkii qosliyaaga weynaa cawo waxaan ku matalayaa cilmi loof cilmi loof han yeedho cisbaan ceeleeye odayga ruwaadda o shuwawa shuwawa soo qabta hooyada ruwaadda mardiya saciid aan aan soo qabto farduusa fanaanada dhalinta yar ee maanta kooxda deegaan xubin fiican ka ciyaaraysa mahadsanti waxaan ku matalayaa caawa wacan wacan wankalaal baa qaba aan soo qabto hooyadii ruwaada ruun aamina aamuur ma dhammaada jacaylku carablo muuse cali dharaar دكتور دعكيان دكتور دعكيان أسوقبته خضراء محمد خضر غور ذهب والله سنتي روحك مثل يا دقن أن دقن واي هاي أن عن سكين برو إن ماذا ميزي قنيتو ميا سعيد يرى أورقي أيوتو ميا صعب كينا بل صعب كدواني سي ما ذرديو أن واد ما سنتي cumarka jingo iyo sisifoonka codka dheere cumarka jingo waad mahadsan tahay xabad caalam jabuuti aan kugu casuumay sacad yare ninka heesaa miusiga uga sameeyey sacabka sacabka sacabka waad mahadsan tahay nabi daaha baaska liidka axmed yare inanka isna oorgaga u da'yar kooxda waad mahadsan tahay farsamo yaqaanka maxamed cumar dhego oo isagu ininkii annaga iskaga maqashiiye yaasiin cawaale yaasiin yare oo isaguna la kaalkaaliyihiisa waxaan kaloo nu celinaynaa farsamo yaqaanada saaliinka sida quruxda badanna annaka ininka isku kintoysaya lungoya idris idaylkiinba waxaad hogaanka qabsatiin ruwaaddii la magac baxday yaa aniga waayahay waan kalaal waaban iloobay <laughs> ay waay sidaa iyo daawasho waxa weeye qurbahan baas waxaadan shaqo ku lahayn lagu diraya wuxuu haween ku qaban jiray baadi lagu dheriga kale ku dar iyadii shaqo tegaysa aduu sii ilaali meesha ilaahu naga saar ma rag baa wax jiray waa ceeb caleyk iminka iminka waa tiyay lahayd waan dhoofeynaa kol hadday aan dhoofno jibuuti tegno halkaabay ku raashin iyo wax baas ragga sakuya hawlo kale loo diri jiray sheeri wi shari ma noo karisa cuntadii maxaa wax kari ah a waa kari seed karin dee inoomaad diyaarin balaag balaag dhadhami saan u sameeyey jus cajiib waa maalinta waxaan ku alaabtiina ma noo xidhxidhay alaabtii waa dee ma dhamaysay tigadhki haa waa soo gooy diyaar haa diyaar habeen dambaan ku qoran haa jabuuti waxaan soconaynaa habeen dambe sagaalka waayahay jabuuti markaan tegno halkeen ku horreynayna horta ugu horreyn halkeen ku horreynayna xaafadiinii baan ku horreynayna kale dee dee halkee kale waxaana dee xaafadeedii waan ku xijisina ah, waa ku xijisine saa waa inoo haa waa sidaa soo qaad hay alaabtoodna mara cuntaynaynaa ma ad iga qaadin ama ah, iga qabo waa hawlahaaga anigu ushiga qaado waa isku dambaynaa islaantiina calaykum calaykum asalaam adeer iska waran fiicanaya eh. isla hanti meeday way yaro maqan taaba xaggay qabatay asaxaabta soo tagtay aamin amuur ah, laa ilaaha ila allah aamin amuur cilmi laaf maxaa ku heleed lahin raagtay maxaa i heli lahaa oo i heli lahaa adduunyada ilaah adduunka wax jaaluuya aad ku arkaysaa meel walba wax jaaluuya aad ku arkaysaa yaa jaaluuyaad aragtay ii sheeg waxaa jaaluuya islaantana khadiija soo maadal aye yaa sootii islaantii faadumo matala dee maadarkas habeenkiideeda toddoba buulka kaa soo kaxaynayay aan ah. dhexdaysaysanay aan dariiqa soo marnay aan dariiqa soo maran cilmi loof cilmi loofta ku hayay adaaminaa ah. muraaminaa murtay haysa ah. ayaantii ubay tiro waxay tirinaa maadarkaysa labada si isku haysa naca makhluuqnimada dafajoon bay sheegtaa ku cadee bana ku cadeysa dhash dhash ma anaaba dee laga badayba feer jilibka iska miyaa dagaroowday xaggee u dhagaroobaya maanaga cuni karaynaba aamina muurey eh. dadka hanugu laynin ilaahay ka baq aamin amuur dadku haynugu daydaane eh. hallayn dadkaan ku leeyahay taa sheeka u wadays waxaan ku nayaahe eh. habeenkii hore xalay saddexdii maxaad igu garaacaysa adaa ah, fasaxay ah, markuu jaadka marka laga soo kaco dadku meelahaas iska hore u naa qoladii ma iman oo ma imanayeen ma iman qoladii dee may imanin oo kuma kulmay soo hadalla ilama su'aal adigu kulama su'aali oo adiga soo horsan dagaal baa ugu maqnaa way dalanaayeen oo hoteelka waa iska sahlan kaydiyo weligu hoteelka geeyey inay imika yimaadaan bay hayd ba waxay ku maqan yihiin ma garanayeen balde foy dhagayso ugaas iminka lacagtii wixiina loo soo diray haddeeto maa fush maa dhacay dee dee maxaa dhici laa loof loof ليش من لوف لوف دوا السعيد بستان اسكو جعل اساس ما جعله ده هدين اسجعل يهين وحنا يرمح قوينيه إلا والد بان هاي wadka waan dhalay dadku waxuu isku soo diraa dee xubi marka la xubigu yuu bato bato batugal gacaylish inta dhaafo naagtaa goynaysaad leedahay nacam haya bilowna inowma kulahay dee anu cilmilo aamin aamuur waxaan ku idhi iyagaa yaqaana ila hay mid khayr qabta ha ka dhige aamin noo duceey ilaahay mid midna xasuusnaata adigana mid aan qalbigeeda naga jeedin ilaahay ka dhigo aamiin wakhtigu aakhira zaman cid dadku wax isjecel way yaryihiin ma garanaysaa idaacadda shaqadan laga yidhi ayaynu kanaal buruuskii aad ka socoteen labadiinuba ha odayaal baa i sheegay meel walba ha gaadho example ha noqonno iyagaa yaqaana dadkan ay jacaylku ka dhammaaday sheeyadan may isyagaa yaqaana iska daayo gabadha ilaali ay maqnaan baan kuuhi fasaxo ah. gabadho yay maqnaanin baan naa waa kuwa waa kuwa waa maxay aab aabba waa hadiyad yaan kuu siday adiga haye ko ha isku iloobina ken waa maxay kalena waa intii aabbanimo intii aabbanimo intan waa intaydi de ilaahay dul badana ma transit baan noqonay wayna dhaafayaan waxoo dhan bes aabbo khalaas nagu filan nagu filan aabbo way naga badan tahay adnaha gacalkiiyo xigtada si ay noo elin afka ka jijib iyaguna waaa lagu ohan maa inankaagii baa qurbaan ka yimiday inankaagibaawa badan doonaan aduu ku sheershee aabbo ilaah mahadii horta ducada waad iga furatay aabba igahoo duco laba awrka weyn ubadiyo ayaan xag ilaah ka hela caydhiyo abaar allow idinka dayr jacayl iyo ubax ku aroos galow aamiin ducadaa maad noqonaysaa mise waad joogaysaanoqonaynaabo haye waayo waqti ma haysano waxaan doonaynaa laakiin waxaa kaa iloobay aabo inaan xaflad yaroo kooban samaysano si aan labada gacan ay isku dhex galaan isku bartaan oo isku bartaan haye kamarad ku yar dubno waa hadhow aan idhaan wakaa aabbahay wakaa inaan dad caddaanan asxaabna adeer inaad joogtaan maa jeclay waa maxay aabo aabba waa hadiyad yaan kuu siday adiga haye o ah. ah. ha isku iloobina ken hawaa maxay tan kalena waa intii aabanimo intii aabanimo intan waa intaydii de ilaahay dul badana ma transit baan noqonay wayna dhaafayaan waxoo dhan bes aabbo khalaas nagu filan nagu filan aabbo way naga badan tahay adna hayse gacalka iyo xigtada si ay noo elin afka ka jijibi iyaguna kulley waxaa lagu odhan maxay inankaagii baa qurbaan ka yimiday inankaagii baa way badan doonaan aduu ku sheersheedhi aabbo ilaah mahadii horta ducada waad iga furatay aabba igahoo duco laba awrka weyn ubadiyo ayaan xag ilaah ka hela caydhiyo abaar allow idinka dayr jacayl iyo ubax ku aroos galow aamiin ducadaa maad noqonaysaa mise waad joogaysaasaan u noqonaynaa aabo haye waayo wakti ma haysano waxaan doonaynaa laakiin waxaa kaa iloobay aabo inaan xaflad yaroo kooban samaysano si aan labada gacan ay isku dhex galaan isku bartaan oo isku bartaan haye kamarad ku yar dubno waa hadhow aan idhaahno wakaa aabbahay wakaa inaan dad dad caddaan aan asxaabna adeer inaad joogtaan baan jeclay aabba inaad joogtaan baan jeclay baan wiila fadhidee ha noqona iska fadhi may aabba waqtigaani samaxay waayahay wax u malay hooyo waxaan ku weydiiyey anigu <laughs> wax kale ma waxba hadalkuuma sii badinaye dhar madisidi toob toob waan kuu sidaa waan kuu sidaa dhag hooyo kaba yaroo sidanana waan sidaa kaba sidaa haayo hooyo koofiyad iyo waxyaaba noocaas gebi koofiyado macamuraada indhaha ayoyo shandadhanoo adigaan sidaa ayo de waa fiicfiicantiin maawayo ah, ayoyo gabadh yaroo fiican baa tahay gabadha maxaad waxba wax bala laba maanaa laba yaan lagula yaabin xisoodo aad aabbo xilli maan ka dhigan aad balanta duu eh, ah. la yidhaa nabadgelyo iska socod adeera aabbo salaamada garabkiina waan wada joognaa shadada yaale lan nagasda shadada iska daa shadada anagu ma waay ma waxaan lahaa kuwana kuma muuqda waxaan kuma muuqda maya de naca waxaan moodaa wax xeray siduu baan lahay aan wax kalaba ma jeedin baa ayaa ogaamnaamuun naga daa dadka naga daa kolka maaragtay laba qof ay isku wanaagsan yihiin ay xaas yihiin waxa wanaagsan ay siwaaniyaan marka horta waa inaan darajada siiya jacaylka maanta qalbi waan ku daba joogay imaad arkayni maad maqlayse ha bilaa imaad maqlay may may may waan jiifo waxaaban ku soo toosay hadalkaagii horta war isagay dhegayso dawa weeyi jacaylku hadduu helo dadkiise markii aan danta eegay een daryeelkaaga ka faashay darajadiisa adaa leh haddii aad u dadaalino danta qoyskana dhowrin doog ma soo bixiyeen dibloomkiisa adaa leh maya iga daan ma qaadi karaye may waa dusha saaro maya madiga dee sidee kuliganaho baqayada cashqiga iladaabise dabadeennaho waxaan ahay lihiin gudihiyo gacmaha isku wada lamaan dabadeennaho waxaan ahay lihiin iyo baxmaha isku wada lamaan waxaa tahay lugtay laxaadkaydho wax kulaac dhammaan waxaa tahay lugtay laxaadkaydho wax kulaac dhammaan lukay laxaadkaydho kulaac dhamaan

surtana liqay surtana liqay ruqyada wadnaha dhiga lalinaya mataano aan laday mudada surtana liqay surtana liqay labadeena ruux badan waxaynu nahay hilibkiyo lafaha isku wada lamaa labadaynan ruux badan waxaynu nahay hilibkiyo lafaha iswada lamaan waxaad tahay lugtay laxaadkaydhu kulaacdamaad waxaad tahay lugtay laxaadkaydhu kulaacdamaad tahay lukay laxaadkaydhu kulaacdamaan waxa tahay lukay laxaadkaydhu kulaacdamaan jacalna subag yola fiirsado iyo naxariistaada soo dhowayntaada nacam furfurnaantaada waxaan kugu miisaamaan garan waayaa anigoo markaan saa kuu eego een hadalladaada u fiirsado een saad u dhaqmaysid u fiirsado dee maba meelaan iska soo qaadaba ma garto weylaagtay hooyo d aqalkeena dawadiisa waa maxay wasakdan iyo waxa hooyo waan fiiqo waan hagaajiyey naya ma fool dhaqatan yaa la nooran yaa xagga hore iyo xagga dambaba aqalka waa inaad ka fiiqda waan fiiqo waan hagaajiy idhagayso caawa waan ku dardaarayaaye ina yahay warguud galabta aan ku siiye hooyoy guddoon marxaba geesigaad jeclayd guulluhu ku siiye gaari dhiiraniyo gabadh heeganoo laga go-ay ahaw waxa uu gocani gooriya ayaan gabadh yahay ninkaagu gacale ogow nacas guuxdo oo gogosha aan ka kicin raggu kuma galee hadal guba ka eeg waanada garwaaqsoo iska eeg gafiyo gadoloolada hooy hooyay gacalo abaalkaa ma gudo geesigay qaba anoon gaasirayn sidii gabanaan dhalay goshay inaan ku sido gar hayn dawlo waasaan kugu jeclahay anuu doqonnimo kuguma dhalin anuu sidaabaan adiga ay arkaya dee hadduu ninkaasi dabeecad xun yahay iyo hadduu dabeecad wanaagsan yahay hadduu kulul yahay iyo hadduu qabow yahay aqalkeenni buu joogaa maha waxba kama odhan kartid imikana qadadii waan soo kala guro waa ta halka aan dhigay labadii aqaarada jaadkiina waan usoo qaaday waan garab dhigay salaadaan tegayaa waan soo noqsan deg deg deg deg baanu imanayaa biyo qabow u dhur qadada sii jaadka sii waayahay hooyo waanugoglayaaaloo ka shaqeeya waan ku ridayba hooyo waar bal soogol horta bal ah. waa soo daalay saba shari waad raagtay maxaad ku raagtay maxaa made meelba cidna uma maqnay ceelo uma qodne sidaa uman magaalada rubad qaadaya maahan diiroon baan galayaa midun baan ka baxayaa midun baa laiga celinayaa midun baan ku nasanayaa eh, bal qadadii iga soo guro qadadi waa diyaar biyihii waan kugu shubay qadadiina waan kuu keenay ah, allah isharaf horta kalkaale kaale allah isharafakum horta waan maydhanayaa markaas intaabad qadan sii dhigan hayayo ora soo maydho sidaa waxaan lahaye nafaqa muutooda war ora soo maydho warda noo sheeg oh, maxaa oh, oh, kugu eh, dhacay maay sidan naama biyo aad karisay karisay oo faxay baad baaldiga iigu shubtay oo dabeed barafaad ku riday jirhkiiba silaadee keel biyeesh waa maxay biyeeshka ii dhigtay xabiibi baashka dhaliisha markaan gaar u baxno yaad ii balballaadhinayo intaan baal isku taagin beedka waalidka joogna hoos inoogu dhigbo maydka waalidka joogna buuqa hoos baan u dhigaya xagga biyaha adiga qaboojiya balqadadii isi waa diyaar qada adduunyada ilaahay adduunyada aamus bale ma nin qof nin idiloo gubtay ba aamus oo jirhkii basay basay basay basay uu bislaaday bislaaday uu karsamay karsamay uu bubowsoon tahay dhogortii ka daadatay adduunka ilaahay alla sidaan u kariyo macaanka waad yaabaysaa gacantii baa daashay basaan u walaaqaya war ku tuuro bal maad bilowday naawaa cibaaro la yaab lehe cishadii alla keenaba carool baad karisiine macar waa aqalkiino caynkan waa maxay sheeri adduunka ilaahay saboolka caadka isgeeya ee kibir caashaa la taaga casiiskan ma jeclee cadaab buu ku ridaaye maxaad ceeshka u diidi macuud baad la baxday cuud lama bixina bal islaasa cara bal jaadkiinasi qariqada maanta maahan waxbaad ka sheegi kolley <laughs> waa laba musmar ilaahay belankii na waxaan ku wayba eh! eh! ka dartay ka dartay ka dartay ka dartay cajabay cajab eh! naama anigoo caroosoo mijiis aana tagayo oo weynka la isku cishaan yar yar aan ku cuna waa cibaaro la yaab loo waa cishadii alla keenaba wax kalaad aragtaay ridiimii caddaysii iyadaa caana ku yeelan wajigumi war miyaan garanayaa dee yaryarkan iyo waxaad sheegaysa mataa baan anigu garanayaa waa waxay hooya kuu dhigtay ma iska cuntidaa war adigaa yaqaane waxaa kuudi ma iska cuntidaa jaadka in laygu caayaa doonaysaa nacam ninkaydi leeg islaamtiin sodohodiyo ay sharashaariga tahay mabsuun tahay walla yar yar buu majliska la yimaadaabad ila doonaysa magaalada waaweynka cunaysa iyo wasaaniga labaya ma laba findhicil baan kubaa ku findhicishaa halkaan kugu wado hoos baad uga dhacday waan iska seexanay qof hadduu doonayo waa bisba alla xaaja cuslaa tala ciirta xumaa aqli gaamguusanaa muxuu ceeb ku muquurtay anna ciili waraabshay nayahe hooyo naa naa waa maxay cuntadan la rogay bisadaha isla maray hooyo hojaadkana maxaa ku dhacay ribaa madaxa goysay warwaray warwad <laughs> mastuura ay soo dhawow warkiina waan maqlaye muxuu wiilku ka booday afkaa soo mari maayo hooyo ma aabbahay baa ku masruufaad mar kasta aad ku tidhaayo midhkaasuu ka cadhooday maya hooyo oo haddaama meeligeesaad ku tidhaa maya hooyo dee raggu miidho u qaadan sariirtaa u mug weyne maxaalaad maronteen mijiya caloosha madaxaan karsanuu kama sheeqsanayaa hooyo mijiya caloosha madaxaan karsanuu kama sheeqsanayaa mijiya caloosha madaxaa garsanuu ka mashiiqsanayaa hahooyo shuuf calaa ambasiil oo siduu uga mashiiqsan ma miil buu noo dhiibtay annaga saloobaarka tiye naa waxaan bilaa dabeecadda xaggeed nagaga keentay waxaani muxuu ahaa dee muxuu ahaa dee oo iminka jaadkana isagaa googooy haa wuxuu yidhi yar yarka aan ku mirqaaminba oo maanta waa beriscaanoole maxaad uga odhan wey mijiya waa beriscaanoole maxaad uga odhan wey dee maba cunuu yidhi cuntadan hooyo mijiya caloolba maa maxaad igu odhan weyda saxibkan u gogoyn odayaya siinayaae waxaad yeli adduunyada ilaahay nooc kastaaba wuu kuu iman gabadh wiilkuuma noqotay wiil bay kuu keentaa baa leeyi ya o oh, berin ha ku noqdee waxaad u soo qaaddaa laba wastaanee caasha gaaba uga soo qaad beridaa ku noqdee calshaaamnasaayidhi adduunyada ilaah laba u soo door si fiican ugu soo door ya kole anun bay raacda quruxde allala jalaqsanideeda jalaqsanidaydaabay raacda waxaan ku yidhi soo eh. lama fiicna ha u kaadiyo waxaan kuri dufanada daani lamaad sugayne eh. dhuk halkan yaa loo goglay halkee maqsinkan dee yare aan ku nafisahaye yaa eh, loo goglay inankaa loo goglay waxaan ku idhi dee biyo qabow iyo barafan xaafadda ku arki jirin baa ku jira yaa loo dhigdhigay inankaa loo dhigay loo dhigay ha ah. ah, mutayste oo la soo baxay waxaan ku idhi makhadadahan xaafadayda ma ooli jirin ambaha saatee qalkoogii anigu xaafadayda kuma arki jirin iyakana ayaa loo diyaariyey ha maanta makhadadeenigii waan ka rogno ha inankaan jaarka uga soo qaaday waa in laga rogo waxaa weeyaan ula soo baxay laan waa loo rogayaa jaadkana ayaa loo dalbanayay ma jaadka ha ma aniga uun dee reer kaga mas-uula soo aniga ma inankaan maalmahan qayilinoo xaraarad darteed madluumo ismaandhaafeen yartiyo sidaasaan ugu diray dhowr mijood <laughs> Eh, ah, waxa weeyaan ah, wiilo soo baxay oo waxaan waxuu mutaystay in loo dardaro waa iska waajib koowdhe waxaan kuudhi uusigii foosha xumaa bay ku rida uf haye anaa ka yara jadiidkaa ku riday hadalka hadalka ha ka jiro haye haye waxaan kuudhi su-aal baan ku weydiinayaa waaya haddaan meel quxoon gogasho inankaa mudan baa tidhi haddii wax makadadaysi ku idhahda ina kaa mudan baa tii haddaad shaah macaan karaysina de ina kaa mudan baa tii dee ninku sawka mulgiye malahayga ila gudbinaya haddeen naa waxaan ku weydiiyey reerkani ayaa ka odayoo ka mas-uula adiga iyo gabadhaba iyo isagaba anaa ka mas-uula ahaye ma anigiibaa iga mas-uul yahay isagiiyo wax walba iga horreynaya ee adigoonan masayrin adigoonan masayrin macnaa kaa daahan weli e meel gaariyo gurigayna gee ina mari sariirtaan ku dul sheekaysanaynaaye sariirta waan ku sheekaysanaynaye waxaan ku idhi murgiyay weligaabaad maleegaysa shirqol waa waxaad maanta arkayn baa berri muuqani doonee waa inoo muddo dhow wixii adu aad qaban lahayd baan anu qabanayaa weliba ila waa waxaad adu qaban lahayd waxaan anu qabanaya digaagadaan dig u doonay maahayn tarbiyada ilaali dhaqanka ilaali waxaad u diraysa ninkaasi qalad weyn eesow ninku shoomer sagaal iyo konton habeen buu aniga kaniifka igu kaniifka aan ka geli waa isagii uu ku jiraayay وهذا الماكرين فقد تلهاربينا وقست العادلين أخلصنا يا رباني war diyaaradii swiis ka imanaysa miyay fadhiisatay ya ilah waygu ninkii kulolaya xagaaga ahaa ilah waygu keenine gabadhii baa imanaysa ilah waygu bisinka iyo qur-aanka war ma barjaynaya kaalay wow maxaa ku keenay aaba dhug walaashay ma timid maanta imanaysa sawdkaysa walaashaa iska daayey ooridaad qabta iyo ummaddii aad la joogtay oo aqalkii ka warran <laughs> ee aabbay maba dooddoonaysiinan ooridaan qabay odaygaan la joogay aqalkii idaylaba aambaargoobaa laygu hayaa wo maxaa dhacay aabbo waxaan cab iyo isirkeenba cunayn oon ay iga dhigaanoo mijo ay kariyeen iyo maraq ay ku dareen iyo waxaan garan waayey cisho kasta un yidhaa ambaarigo totaalba hey ma mijo iyo calool baa lagu siiyey mijo iyo calool ah, waxaa maad igu soo korisay baan ka awow ka awow ka awow ka awow ka awow ka awow ka awow ka awow abkayga ma cunin calool iyo mijo waana la yaqaana maad u sheegtay odaygani ah. odaygan maad u sheegtay gacalkee laakiin aabheed eh. waxaan ku idhi eh. anigoo waaliyo ah adigoo wankalaal xagaaya wiilka aad u dhali doonto eh. muxuu noqon doonaa waraf buu noqonaya inaa lilah wainaa raajiun waxaan ku idhi aab waxaad yeeshaa iska socoorado macagee soconaya dhabankan kula qaadaya maya odaygii lacag buu dhinku waaba minee wax lagu leeyahay lacag bule yaa waxaa kuu sheegay aabo telefoonka yala ii sheegtay aabo war abay wuxuu doonayna aabo ma kabiinadaad tirisaa kabiinadaan cisho kasta kala hadlaa haddaba aamus gacal baa imanaya xagga soo joogta aamus aabo ha hadlin ey waata walaashay aamus warsiintaa dadkuu daalay warsiintaa dadkuu daalay inaa lilah wayna aabo aabo aabo aabo aabo aabo aabo aabo nabad soo ma ah aabo waa nabada ma fiicantihi alxamdulilah aabo waa nabad weeyaan aabo waa kan inankiine inankee dee inankii aan isa soo meersanay dibadda gacalkii waa inankii wihiibba haa waa kan wihiib soo dhawow gacal gacal wihiib isbarta wihiibo gaalow salaan guud tu kalaa nigu gacshay waxaan yar ka cudurdaaranaya geesigiina idhalow gallad sow lama sheegin aaba gallad baanu sheeg geedi aad u fogiyo gelib baan soo soconnay inkastoon warka guud anii soo gudbinaynay ah. gadda maantana keentayna hmm. wihiib baa kuu gudbinaya ee dhegayso si fiican war wihiiba ugu waran aabbahay